शाहरुख खान को एच से बड़ा झटका बॉलीवुड के किंग्स शाहरुख खान को हाल ही में जामिया मिलिया इस्मालिया ने डॉक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया था लेकिन यूनिवर्सिटी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से झटका लगा है दरअसल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जामिया यूनिवर्सिटी के अनुरोध को खारिज कर दिया है इसके पीछे कारण यह बताया गया है कि शाहरुख खान को किसी अन्य यूनिवर्सिटी से पहले ही सम्मान दिया जा चुका है ऐसे में फिर से डिग्री देने का कोई औचित्य नहीं है इसका खुलासा सूचना के अधिकार आरटीआई के जरिए हुआ है आपको बता दें कि शाहरुख खान जामिया मिलिया इस्मालिया के स्टूडेंट रह चुके हैं शाहरुख ने भी इस डिग्री को लेने के लिए मंजूरी दे दी थी यूनिवर्सिटी ने इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखा था लेकिन अब उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया क्योंकि आरटीआई में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए जामिया ने बताया कि शाहरुख खान को 2016 में मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से एक डिग्री पहले ही मिल चुकी है आपको बता दें कि शाहरुख खान जामिया मिलिया इस्मालिया यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट रह चुके हैं लेकिन कम अटेंडेंस होने के कारण फाइनल ईयर के एग्जाम में वह नहीं पढ़ पाए थे आपको बता दें कि पिछले साल शाहरुख खान की फिल्म जीरो रिलीज हुई थी इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ अनुष्का शर्मा और कैटरीना